लगातार बारिश के बाद शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल परिसर पानी पानी हो गया इससे महिलाएं परेशान हुई अस्पताल को अलग अलग जगह शिफ्ट करने के बाद भी यहां पर इमरजेंसी व गर्भवती महिला के लिए जांच की व्यवस्था की गई तेज बारिश से जिला अस्पताल परिसर में पानी भर गया जिससे पानी से गुजरकर महिलाओं को जांच के लिए पहुंचना पड़ा इधर मलारगंज अस्पताल में बरामदे में पानी का रिसाव होने से जांच के लिए पहुंचने वाली महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा